Mimi sina mengi yangu siku ya leo ni kusema tuko hapa pamoja nanyi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa pahali ambapo ametufikisha. Ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa amani ametupatia. Ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa umoja wa kanisa, lakini pia kwa umoja wa Wakenya. Mambo yale ambayo tunaona leo haingewezekana isipokuwa ni nguvu ya Mwenyezi Mungu kutuongoza. Na nataka siku ya leo pia tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu asisahau taifa la Kenya, aendelee kuikumbuka taifa la Kenya, aendelee kuishikilia taifa la Kenya, asiruhusu sheitani akuje apasue nchi na apasue umoja wa wananchi wa Kenya. Mimi nawauliza tuendelee kuombea taifa hii na wananchi wetu, tukijua ya kwamba umoja wetu ndio itakuwa nguvu na msingi wa kujenga taifa ambalo tutaweza kuachia watoto wa watoto wetu wawe watakumbuka kulikuwa wakati Wakenya walisahau mambo ya ukabila, wakasahau na wakawachana na mambo ya ufisadi na tukajenga nchi ambapo pamoja tukapatia vijana wetu kazi, tukaweka dawa katika mahospitali yetu, tukahakikisha ya kwamba hakuna Mkenya analala njaa, na tukahakikisha hakuna Mkenya ambaye ananyeshewa kwa sababu amekosa kivuli na pahali ya kulala na watoto wake. na hayo wenzangu, haitatimizika tukiendelea na siasa duni. Haitawezekana, haitawezekana. Lazima turudiane, lazima tusameheane. Hakuna mtu ambaye atakula taabu za jana, lakini zote twaweza kujibuni na yale ambayo tutafanya tukielekea mbele. Hakuna haja ya kila siku kurudia ya jana. Ya jana yamepita, tugange yajayo.